Mua vaivaa PUD, kamala syndrooma, miten tästä parannutaan? Post UMK depression! kiitos. Ihanaa, että katsot tämän videon ja ois niin täydellistä, jos myös tilaisit mun kanavan. Se nappi on tuossa alla. Paina tilaa, peukuta ylös tai alas, reagoi, kysy, kommentoi. Se olisi ihan parasta. Mutta mä halusin tehdä nyt vaan ihan tällaisen nopean videon, missä käydään läpi, mitä pätkiä mulle on tarttunut tonne kännykkään talteen mahtavasta UMKsta, joka oli viime viikonloppuna. Mä oon niin ylpeä, että mä oon saanut olla tässä tuotannossa mukana. kato! Wow! Mitä sä oot keksinyt Kristalle? Tässä on, on ohjaaja Juhis. President Kerro. of Bailando. President of Bailando, <laughs> no todellakin. No huh, huh, vitsi tää arena on hieno. Tästä tulee niin makeeta. Tere, kuitas läheb? Hyvin menee. <laughs> ja katso, ketä täällä perukoilla on. Täällä on mun selostajakollegat. Eeva, Juhan, hei! <laughs> Pitäisikö munkin olla tuolla? Melkein. Yes, no niin, hyvä. Nyt aloitetaan harjoitukset. UMKssa on ihan parasta se, että se tehdään hyvin. Tähän ohjelmaan oikeasti satsataan. Mä en tiedä Suomesta yhtään toista musiikkiohjelmaa, minkä lavaesityksiin laitettaisiin niin paljon paukkuja kuin UMKssa. Tää on mun ikioma salainen pesä tää on se juttu, mistä tykkään. Ja mä siis selostan. Mun koppiin kuuluu tietysti luurit. Tosta pitää painaa, kun mä puhun. Mä näen ulos menevän kuvan. Ja tietysti lavalle. Nyt ruvetaan harjoittelemaan! Olipa sitten kyseessä äh, screenit, lavasteet, valot, ää, äh, asut, meikit. Voit vielä? Näytäs hei Lauri vielä. Toi on kaunis. Mm-hmm. Ihan upea. Ooh, Just do it. Koreografia. Se kokonaisuus on hiotumpi, kun näkyy missään näissä musiikkikilpailuissa. Mikä on myös aivan mahtavaa on se, että tässä kilpailussa on uutta musiikkia. Voisessa Idolsissa X-Factorissa lauletaan kovereita. On aika paljon helpompaa mennä sinne laulamaan jotain rihannaa, biisiä, jonka kaikki tietää, kun yrittää tehdä täysin uudesta kappaleesta ihmisille ensiheitolla kiinnostava. Sitten toisaalta on vain elämää. Siinäkin lauletaan kovereita, ei se synnytä aidosti uutta musiikkia. UMKssa synnytetään uutta musiikkia. Ja varmaan tämä on yksi haaste, minkä takia monet tunnetut artistit ei uskalla lähteä mukaan. Mutta tänä vuonna UMKssa oli ihan sairaan paljon mukana ykkösrivin musatuottajia ja tekijöitä, kuten esimerkiksi ähm, Jurek Reunamäki tai Nalle Alsteed. Tai nämä tyypit tulee vetämään mukanaan myös artisteja tulevaisuudessa, mutta mä en haluaisi, että tästä kilpailusta tulee vaan vanhojen tuttujen naamojen kisa, koska niitä on jo ihan tarpeeksi. Musta on aivan mahtavaa, että esimerkiksi meidän voittaja Nooma John on kumminkin uusi nimi suurelle yleisölle, vaikka Leena Lasse onkin jo tosi kokeneita. Mutta näin me saadaan myös uusia nimiä Suomen artistitaivaalle. Luvassa on ihan mahtava viisukevät. Tämä on vasta viisukuplan alku ja se on, se on niin ihmisen parasta aikaa. Kaikki huipentuu toukokuussa Kiovaan, mihin mä lähden selostamaan viisuja Suomelle ja Kiitos Yleisradio, mahtava UMK-tiimi, Viisutiimi, että olen saanut tehdä töitä kanssanne ja meidän yhteinen taival vielä jatkuu. Olisi ihanaa kuulla sinulta vinkkejä siitä, millainen on hyvä viisuselostus, mitä toiveita on. Voit äänestää soittamalla tai tekstaamalla ruudussa näkyviin numeroihin tai netissä osoitteessa yle.fi kautta UMK kautta. Mitä te haluatte mun siellä tekevän? Kommentit alle, kiitos ja lupaan kyllä vastailla. Mutta hei, ihan pian nähdään. Sillä välin muista rakastaa itseäsi. Moikka!